在礼拜一的部分，我们会逢到的是月见土府日，因此家中刚好正在装潢的朋友，请务必在当天要休工一天哦。在当天除了不宜在家里敲敲打打之外，更不宜动土新造，很容易将煞方的这个煞气给释放出来，进而影响家中的成员健康，所以请务必要记得哦。在礼拜二的部分，我们会逢到的是宝光日。 这一天是一个非常吉祥的日子，除了非常适合准新人在这一天到户政事务所登记注册结婚之外，也非常适合想要求子的夫妻在当天到观音庙或者是祝生娘娘的庙去祈求子嗣。同时，在这一天也是我们正月的十二十五日，因此在这一天也是很利开工哦。 吉时呢，会落到是我们卯时，也就是早上的五点到七点，以及午时，上午的十一点到下午的一点，这两个时间可以帮自己开工大吉。要切记的是，在这一天是不利属鸡的朋友，同时也不宜往西方拜拜哦。再来就是礼拜三的部分，我们会逢到的是一个新的节气，在中午的十二点五十七分会迎接雨水。 在这一天，我们可以透过聚气纳财补贵人哈的方式呢，来帮自己招好运。具体来讲呢，老师会建议你可以在事前先准备好五行豆，然后按照消生的方式呢，一层一层的铺上，然后摆在我们的办公桌前面或者是卧室里面。除了可以让我们的业绩呢，可以呢源源不绝。 然后有相生之的一个那个好兆头之外呢，也可以祝求子的夫妻呢能够顺利的求子。同时在这一天也非常大力，尤其是如果您是针对采购啊或者是 PM 啊这一类的这个朋友们，务必呢在当天呢尽可能把要交易的、要采购补货的东西呢都在这一天赶快丢出去，因为在这一天呢是比较可以去。 斡旋到或是谈到好的价格，让公司呢可以减少这个预算的这个支出哦。所以不妨大家也可以在这一天呢做相对的一个呃预算的整合。另外就是在礼拜四的部分，我们会逢到的是天罡日，在这一天的这个保运方式呢。 就是不要让自己的底气给泄了，所以切记在这一天尽可能不要去食用牛肉，好或是牛肉面、牛肉汤，好这样子可以让我们的这个运气呢好一些哦。另外，在礼拜五的部分呢，会逢到的是七元三将，这一天也是我们正月的二十八日，同时也是很很适合可以做开工的日子。 其实，若到的是当天的卯时，也就是我们的五点到七点，以及巳时跟午时，早上的九点到下午的一点，那老师会建议呢，有需要的朋友不妨也可以参考，在当天呢开工。这一天也是一个很大力，我们可以为自己安排学习的日子，不妨在这一天呢，决定好你的学习的新的方针，或者是可以针对。 空中大学哦，去挑选你心里想要上的一些课程，在当天做一个决定，或是拜师学艺，在这一天都是一个很好的开始哦。另外呢，就是在礼拜六的部分，我们会逢到的是大禁日，这一天呢的吉时落到的是卯时，也就是早上的五点到七点，非常大力呢需要。 入宅安乡安门好相关的这个决定，所以如果您刚好呢是在准备搬家的朋友们，不妨也可以在礼拜六的时候起个早，在当天呢利用大近日呢，让你的新宅呢能够好运旺旺来哦。再来就是礼拜天的部分，逢到的是当月的月破大号，因此老师建议在当天集市少取。 尽可能都缓一下会比较好哦。再来，让我们看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友上榜。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属蛇的朋友，第一名是我们属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜你们会面临非常多的机会，多到让你不知道如何是好，怎么样去选择。不过， 有的时候呢，机会是不等人的，所以切记有机会就抓，因为毕竟你是没有损失的人，只要不贪的话，原则上你就不会有太大的损失哦。那这个礼拜呢，老师也建议要按自己的这个能力呢去投资啊，不要呢一时呢就冲昏了头，不然反而呢在你需要一些闲钱的支配的时候，你会发现。 原来你的这个杠杆可能会做的太大了，所以在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友可以好好的规划一下闲置资金哦，来运用你这一周的好运势。让我们来看一下，在未来的这一个周呢，个别的生肖运势要注意的状况好又有哪些？首先呢，是属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于砍掉重练的一周，如果你有。 准备好要做的报告，又或者是方针，好，在这个礼拜，老师建议，如果你觉得不是很顺，或者是想推的产品好像推的不是很动，就不要再挣扎了，砍掉重练可能也是另外一个 option，这样子可能可以让你重新脑洞大开，重新思考到底什么样才是真正适合现在的这个市场的需求，重新再去抓，因为市场是万变的。 但是如果你不变，那么可能接下来的日子真的就会变成是吃大便了。好，老师延迟要注意一下。再来呢，这个属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，切记，因为我们的我们呢要面临的是一个很大的一个转变，所以呢，这样的一个决定呢，必须要在脑袋清楚的时候去做。 所以切记哦，礼拜五跟礼拜六是要特别注意的日子，所以这两天就不宜去做砍掉重练的决策，因为可能会是时之过晚了。另外，在礼拜下一个生肖呢，是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜是走面面俱到的一个风格，你会很在意是不是你有好好的呢，让周围的每一个人呢都满意了。 呃，是不是有达到每一个人的要求跟标准？但是这实在是让你有点心累，因为你知道的，我们没有办法满足每一个人，所以不要老是想要做到一百分，做好你自己想要做的，这才是最重要的。不然你会觉得这一个礼拜下来好累哦，好吗？那属牛的朋友在这个礼拜呢要注意的天数呢是星期六。 所以这个礼拜六呢，不妨就在家里听听轻音乐，看看书，让自己呢身心呢可以洗涤一下，好迎接下下一周。再来是属老虎的朋友，在这个礼拜是维护关系的一周，许久没有联系的朋友，不妨呢要关心一下，问候一下。即使你觉得他好像有点像例行公事的感觉，可是你知道的。 人与人之间的关系，有时候就是需要维护的。如果你都没有维护，会变得更生疏，生疏久了就会有关系也变没关系了。所以呢，我们属老虎的朋友，咬紧牙根，你也必须要去这么做，因为这是为了让你日后的日子会好过一点。目前是在帮你自己铺一点路哦，所以千万不要懒，务必要前往去维护一下关系。 那属老虎的朋友呢，在这一个礼拜要留意的天数是星期天，所以在星期天尽可能不要安排太多的行程，不要把自己塞得满满的，要给自己一点时间留给自己哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜，老师劝劝你呢，一定要为自己打好基础，尤其是如果你眼前正在学一个新的东西，或者是正在操作新的系统，甚至是在联系新的客人。 请你都不要用你过去的一个想法去套印在这个东西上面，好，任何的人事物都是一样的，请你就是要从头好去认识、去了解，哦，那这样子呢，才可以为不管是双方的关系，或是对于一个产品的认知呢，都可以有一个好的跟正确的基础点哦。 那属兔子的朋友呢，在这个礼拜运势是不错的，所以并没有特别需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜呢是精神气爽哦，你会觉得很多的事情都非常的顺遂，也没什么好超凡的，所以就这么过吧。呃，虽然老师这一个礼拜给你的建议呢蛮轻描淡写的，但是这也是个好的状态啊。那我们希望就让它维持下去吧。 那属龙的朋友，在这个礼拜也没有特别需要留意的日子哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢是拍板定案的一周，也就是如果你手头上有重大的这个案子啊，或者是决策呢，真的就务必要在这个时间点卯下心下决定啊，不要左右摇摆了，因为你会错过时机。啊。那有的时候呢，这个时机可能就会把这个机会呢。 给给他后面所带来的这个效应呢，整个都给压低了。所以老师会建议不要去让自己的这个心情过于的奶油，尽可能呢果断一点。因为你如果太多的想法，或者是你有太多的这个呃迟疑呢，都很容易呢把原来的机会变成是损失哦。 那属蛇的朋友在这个礼拜也没有特别需要留意的天数。那下一个生肖呢？是我们属马的朋友。属马的朋友在这个礼拜是面面俱到，跟我们的这个属牛的朋友是一样的。那对对于你来讲的话呢，在这个礼拜你也是会觉得，我就是应该要表现好，表现的得体，做的好，行得正，然后当个好榜样。 是啊，每个人都想这么做，但是当你的内心是疲乏的、是累的时候，你去这样做的时候，人家会觉得你好牵强哦，嗯，而且或者是会让人家觉得是说你感觉好像是在勉强自己，那让他们觉得他们并不想要跟你一样，因为你并不像是在 enjoy 或者是在乐于做一件事情。 所以老师会建议，就是虽然属马的朋友，您跟属牛的朋友一样，在这个礼拜是面面俱到的一周，可是你这个属马的朋友的面面俱到，会相对显得比较是为难自己的状况。所以不管你现在是在做什么，请你务必要做你想做的事情，会让你开心的事情，这样子才会是比较好的，好吗？那属马的朋友呢，在这个礼拜没有特别需要留意的天数哦。 下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜比较容易会有误信他人的一个状况在，所以不管你有接收到不管，呃任何的讯息或者是 information，请你务必要去做一个判断，到底是真的还是假的，还是是片段的，因为有些时候有些话术会引导你，让你去认为它是对的，可是你仔细的去思考之后，你会发现。 其实并不并不是这样的，要做一个有思考、有 thinking 的人，好，所以不要呢，一下子就相信别人给你的一些话，这样是比较好的哦。那属羊的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期二。下一个生肖是属猴子的朋友，在这个礼拜，呃，是比较容易面对一个超过负荷的一周，因为太多的事情要做。 可是身体呢跟不上这个节奏，这个时候老师就会建议：既然你跟不上节奏，你也知道，就算你跟上了，你可能这效果也不如预期，不妨就给自己放个假，让自己能够放宽心、放松，哦，才能够把这个呃自己的步调重新调回来。那有的时候放自己一个假，虽然感觉好像偷懒了一一阵子，但是在隔一周，我们在 呃，身心状态好的状况的时候，再去恶补回来之前落后的进度也不为过，好吗？所以属猴的朋友，在这个礼拜尽可能就让自己呢进入稍微休息的一个状态。那老师建议，在这个礼拜呢要留意的天数，分别有星期一、星期三以及星期六哦。所以基本上就是已经一是一个做一休一的状态。所以属猴子的朋友听好了，这个礼拜我们就尽可能。 放宽心好吗？重大决的这个决策不要在这个礼拜做哦。那下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，老师建议你要远离是非。在这个礼拜留意的天数有两天，分别是星期二以及星期六。那远离是非呢，意思是说就是不要去沾锅，人家在聊是非啊，你就不要去掺掺话，讲自己的这个想法，或者是。 如果刚好你有在观送当中的朋友，呃，跟人家有一些纷争什么的，我们也尽量不要在这个礼拜说要去谈任何的和解啊，或者是去去做谈判，因为在这个礼拜的谈判是非常无效的，所以就先冷处理咯。好，所以只要是任何跟 negotiation 有关的东西，属鸡的朋友在这个礼拜尽量就是冷处理了为上策。 再来下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜，老师建议你要学会判断哦。那这个判断呢，就是你要去知道是非对错，还有呢，哪些东西是利大于弊。有些东西虽然它的弊是比较多的，可是如果这个弊是维护了大家的利，你可能要去取舍一下，因为不能够把你的正义感建立在大家的利益上面。 毕竟这是社会嘛，而且是一个共体共存的社会，所以虽然可能会违背你的内心的一些小小的正义感呢，但是还是必须要这么做的哦。好，那属狗的朋友，内心自己要学会转换、转念、平衡一下。再来就是在这个礼拜，你要留意的天数是星期三。最后一个生肖是我们属狗的朋友，哎，属鸡那个属猪的朋友，不好意思哦。那这个。 属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，真的会是进入一个关关忙碌的一个状况。什么叫关关忙碌？就像我们在玩游戏一样，过了一关还有一关，过了好几关之后，又有一个大关，而且还是个 BOSS 级的。所以你会觉得，在这个礼拜，你会面临很多的考验啊，甚至是很多的事情做完了，又被支配新的事项。 然后完成了，又有新的任务。那这个事情交案了，又来了一件大件的，还没收尾，又来了一件啊！真的是让你觉得有点乏，有点累哦。但是属猪的朋友，相信我，你是可以全身而退的，只要你就是按照你的这个流程去做，不要偷懒，不要懒散。 那基本上，即便是很多的关卡要过，你是还是可以在这个有效的期限内去完成的，除非你中间有偷懒，那当然你就没办法在 deadline 里面完成咯。所以这个礼拜除了要记得你会乖乖忙碌之外，还要切记这个忙碌是不可以偷闲的，不然你的 deadline 就会没有办法 meet 哦。好，以上是。 针对十二个生肖，在这个礼拜要留意的项目，再让我们来看一下呢，在这一周呢，感情胜利主又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属羊的朋友，然后第三名是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。这三个生肖的朋友呢，如果你单身，而且你有心仪的对象。 可是，对方好像还没有对你有来电，你们就是只有互动，而且这个互动偶尔也会让人家觉得是你好像就是被利用的状态，或者是你就是像工具人的状态的话，那请你听好了，在这个礼拜呢是工具人大翻身的一周，因为对方会感觉到你的真心，你的付出，也会觉得你真的是一个。 适合或许可以再深一点的接触跟认识的人，所以如果您刚好是符合老师讲讲的上述这些条件的朋友，不妨在这个礼拜好好的出击，或许你会有机会可以虏获你心里的理想对象的心哦。那如果呢，您是已婚的朋友或是已经有对象的朋友了，在这个礼拜呢是很适合就是让感情升温的。 但是呢，这个感情的升温可能就是必须建构在频繁的联系上面哦，多一点的甜言蜜语，好，多一点的关心，并不见得一定要人在他的身边，这样子就很好喽。好，以上是这个礼拜的生肖运势周报，我是精灵老师，感谢您的收看。有需要老师咨询的朋友，不妨透过老师的微信、脸书以及。 下方的链接跟老师做联系，我们下周再见喽，拜拜。